Привет, молодые. А, данный баг произошел на стриме у Версуты. Да, друзья мои, Версута. А, у нее произошел баг, а я решил разобраться, почему так получилось, и показать вам. Ну, ссылку на Версуту я оставлю. Он как типа автор, да? А, хотя он сам баг не показывал, не рассказывал про него. Смотрите, в чем суть? А, получается, я сейчас буду показывать в двух дотах. То есть у меня запущена Dota а, два раза. Опять же, компьютер очень тяжело, но что делать? Это первый клиент, это второй клиент. То есть а, я играю как за... Ну, за коня играю, так и за Абаддона. Вот вы видите. Конь и Абаддон. В чем суть бага? Если кто-либо использует а, руну иллюзий или мантастайл или любую ну, любая способность, которая позволяет создавать иллюзии, да, то мы не понимаем, где настоящий. Вот, смотрите, я делаю иллюзии. Враг, вот, я играю за Абу, он не понимает, где настоящий герой, правильно? Но если мы делаем дисконнект и обратно возвращаемся, мы видим, кто настоящий. А иллюзии будут посвечиваться синим цветом. На самом деле довольно забавный баг, он мне безусловно понравился. Давайте я сейчас постараюсь вам это все продемонстрировать. Сначала покажу вариант с иллюзиями от руны. Смотрите, а, конь берет руну, появляются иллюзии. Я, видите, не вижу, кто настоящий, да? Что я делал? Я делал дисконнект и сразу же возвращаюсь, то есть доли секунды. Это можно делать, например, с другом, да, как-нибудь пообузить. А, быстренько возвращаюсь. Опа, смотрим. Вы видите, да? Теперь я вижу, кто настоящий, а кто иллюзии. То есть как будто мы видим, ну, смотрим глазами союзника. Обратно возвращаемся к нашему коню. Давайте я уничтожу иллюзии. И сейчас то же самое покажу от Манта Стайл. На самом деле, реально это можно пообузить. То есть получается, как это можно пообузить? Если, например, играет в первую очередь против вас а, конь, да, у которого очень много иллюзий. Представьте, у него ультимейт прокачанный, Стайл, да, у него миллиард иллюзий или даже Фантом Лансер. Можете не сами вы выходить, пускай ваш союзник выйдет, зайдет, например, он за саппорта играет, зайдет и помигает, кто он стоящий. Это сложно, но реализуемо, все возможно. Теперь показываю с Манта Стайл. Я создаю иллюзии, смотрим. Подожди, не бей. То есть я не вижу, где оригинал, правильно? Я делаю дисконнект, надо быстренько сделать, и возвращаюсь. Сейчас я увижу, кто настоящий. Давай, детка, заходи. Очень тяжел компьютер, он прям гудит, очень ему тяжело записывать и две доты запускать. Все, мы видим, вот настоящие, вот они иллюзии. Еще раз говорю, что это очень хорошо работает против коня, друзья мои. Не забудьте сделать репосты, поддержите меня.